ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። የዚህ ቻናል አባል ካልሆኑ subscribe በማድረግ አባል መሆን ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ share ያድርጉት። ዛሬ በዋነኛነት የምናየው እንደ የተደረገው ነው ባንክ የምጠልፉ የምለው እናያለን። ብዙን ጊዜ ባንክ መጥለፍን አጋናችሁ ወይም ደግሞ ባንክ መጥለፍ ያን ያህል በጣም የተካበደ ነገር አይደለም። እንደ ሁኔታው ከሆነ በብዙ አይነት መንገዶች ባንኮች ይጠለፋሉ። ነገር ግን ማንኛውም ግለሰብ ከመሬት ተነስቶ ልጥለፍ ይቻል ምክንያቱም የተወሰነ እውቀት ሊኖረው ይገባል። ሆኖም ግን እውቀት ብኖረው ራሱ ያንን ነገር ለመፈጸም መጀመሪያ ራሱን ሸይድ ማድረግ ይኖርበታል። ስለዚህ ዛሬ እንዴት አድርገው ነው ባንክ የምጠልፍ ከሚሉት ውስጥ አምስት ዋነኛ መንገዶች እናያለን። የመጀመሪያው መንገድ እንዲህ ይላል። አሁን ላይ አሁን ላይ አብዛኛው ሰው ወይም ደግሞ የአሁኑ ጀኔሬሽን ሰው ማለት ነው financial ክፍያዎችን በሞባይል ስልኩ ወይም በስማርትፎን መፈጸም እንደ የተለመደ ሆኖ አላቸው። አሁን ላይ financial ክፍያዎችን በሞባይል ስልካችሁ በስማርትፎን ማለት ነው መፈጸም የተለመደ ሆኗል ይላል። በመቀጠል ምንድን ነው የምለው ባንኮች የራሳቸውን የሆነ official application ኦችን ለደንበኞች ያቀርቡታል ወይም ተደራሽ ያደርጉታል። ባንኮች የራሳቸውን official application ተደራሽ ያደርጋሉ ለደንበኞቻቸው። ይህ ማለት ለምሳሌ በእኛ ሀገር Commercial Bank of Ethiopia CBE ብር አለው። Commercial Bank ኢትዮጵያ CBE ምል ፕሌስቶር ላይ እናገኘዋል። የራሱ የሆነ original official application ማለት ነው። ይሁንና ይህ በጣም በጣም ለ attacker ኦች ይህ application ኡ መሰራት side effect አለው ለ user ኦች ማለት ነው። ለ attacker ኦች ደግሞ በጣም positive የሆነ ነገር ነው። ማለትም ተመሳሳይ የሆነ fake application በመስራት ልክ እንደ official ኡ አስመስለው target ያደረጉትን በማንኛውም user ማለት ነው ያንን application ስልካቸው ላይ እንዲጭኑ የማሳመን ወይም ደግሞ ያንን application ልክ ከ official ኡ CBE የተላከ በማስመሰል ለምሳሌ አይነት ነው ሲቢኢን ያልኩት የተላከ በማስመሰል ይህንን ነገር ተደራሽ ያደርጉታል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩም ባንኮችን መጥለፍ ይቻላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ አንደኛው መንገድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ያው malware በመላክ ነው። ሌላኛው ደግሞ በ browser ውስጥ internet banking የምጠቀሙ ከሆነ internet banking የምጠቀሙ ከሆነ browser ኣቸው ላይ ያ ግለሰብ internet banking ኡን በምጠቀምበት ጊዜ ማለት ነው ተጠቅሞ ሊዘጋውም ይችላል። ኢንተርኔት በምጠቀምበት ጊዜ ቫይረስ ወይም malware የምንለውም በመላክ ያንን click ሲያደርገው ማለት ነው link ሊሆን ይችላል or PHP web page link ም ሊሆን ይችላል image ም ሊሆን ይችላል ያንን በመ ለመላክ ያ redirect እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እዛው ላይ ዳይሬክት ጥቀፍ አክሰስ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ከዛም log ኦችን ወይም ደግሞ ያግለሰብ ባንኩን login ያደረገበትን ሙሉ በሙሉ data extract አድርጎ ለዛ ለ attacker ኡ መረጃ ይልክለታል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድም ይጠለፋል ማለት ነው። ይቺ ወደ ሶስተኛውን በምንሄድበት ጊዜ አብዛኛው የኢትዮጵያ ዜጋ እስካሁን ድረስ አልነቃውም። ይህም ምንድን ነው ዋይፋ አገኘም ብለው WiFi public WiFi ዎችን ይጠቀሙታል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ዋይፋ አገኘሁኝ ብቻ ብለው ሳይሆን አሁን ላይ WiFi hack አደረኩኝ ብሎም ይጠቀሙታል። ይህ በጣም በጣም የሚያሳዝን አይነት ነገር ነው። ኤም የሚባል አይነት attack አለ። ማን ሚድል አታክ የሚባል ማለት ነው። ይሄ ማን ሚድል አታክ ወይም ኤም የምንለው ምንድን ነው ጉዳቱ? አብዛኛው የኢትዮጵያ ሰው ምንም ስለዚህ አይነት ነገር እውቀቱ የለውም። ምንም አይነት ነገር ግድም አይሰጠውም። በቃ ዋይፋ አገኘሁም ብለው ሙሉ በሙሉ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እነኚህ WPS app የሚባሉትንም እነሱንም ተጠቅመው WiFi hack አደረግኩኝ ብለው ሲጠቀሙ ተገንዝቤያለሁ። ይሄ በጣም በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነገር ነው። በተለይ እናንተ ዋይፋውን መጠቀማችሁ side effect እንዳለው መገንዘብ ሊኖራችሁ ይገባል። ምንም የማታውቁት ዋይፋ ነው። ምንም እዛ ዋይፋ ምን ይሰራበት ምን ምንም ነገር አታውቁ። ነገር ግን ዋይፋ ስለሆነ internet access ስላለው ብቻ ያንን ነገር ተጠቅሜ የፈለኩትን file download ደረጋለው የፈለኩትን social media እጠቀምበታለሁ ብላችሁ ነው የምጠቀሙ። ነገር ግን ያ ዋይፋ የእናንተን ዩዘር ክሪደንሻል ዳታ ሊሆን ይችላል የእናንተን ሙሉ በሙሉ device ኣችሁን access አግኝቶ ልክ እናንተ ያላደረጋችሁትን ነገር በእናንተ ስልክ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ኢቨን ስልካችሁን ተጠቅሞ hack ሊያደርግባችሁ ይችላል። ስለዚህ ይህ ነገር ጉዳቱ ያመዘነ ነው ከጥቅሙ ይልቅ። public WiFi የሚባሉትን ጭራሹን አለመጠቀም። አራተኛውና ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ replacing real banking app with fake one ቅድም እንዳልኩት ነው። ትክክለኛ የሆነውን የ CBE ለምሳሌ የ CBE ባንክ application አለ አይደል? ያን application በ fake ኡ ወይም ደግሞ backdoor በተጫነበት application reverse ማድረግ ነው ወይም replace ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ update የተደረገ version ነው ይህን ይጫኑ ያለ message በመላክ ወይም ደግሞ በተለያዩ አይነት መንገዶች ያ የባንኩ user ይህንን CBE የተሰኘውን application በሚጭንበት ጊዜ fake ኡን ማለት ነው። ያ ግለሰብ ምንም አይነት በማያውቀው መልኩ እንግዲህ attacker ኡ attack አድርጎ የባንኩን account ሙሉ በሙሉ ሊቆጣጠረውም ይችላል ማለት ነው። ገንዘብ ማውጣትም እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፍ፣ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ይችልበታል። እንግዲህ ከ official ባንኮች ድረገጽ ወይም ደግሞ official ከሆኑ ከባንኩ ጋር relate ካላቸው ካልሆነ በስተቀር በፍጹም application ኖችን ከሌላ ቦታ እንዲሁም ከጉግል ላይ አገኘም ብላችሁ download አድርጋችሁ መጠቀም አይኖርባችሁም። አምስተኛውና ሌላኛው ደግሞ SIM swapping። SIM swapping ማለት ምንድን ነው? እንዴትስ ነው የምንሰራው? ይህ SIM swapping የሚባለው አታል በእኛ ሀገር ላይ እንኳን ያን ያህል ይሰራል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም SIM swapping በሚጠቀሙበት ጊዜ hacker ኦች በቀላሉ ምንድን ነው ማድረግ የምችሉት የምለውን ልንገርላችሁ። አሁን SMS authentication code ኦች በእናንተ ስልክ ቁጥር ላይ ይላካል። ያንን two step verification ማለት ነው። ያንን SMS verification ለማግኘት ለ hacker ኦች ከባዱ የሆነ ፈተናው ወይም ከባድ የሆነ ችግሩ እሱ ነው። ይሁንና ይህንን በቀላ በቀላሉ የሚያገኙበት መንገድ አለ። SIM swapping የሚባለው እንግዲህ ይህንን ለሚያገኙበት ከሚያገኙበት መንገድ ዋነኛው ይህ SIM swapping ነው። SIM swapping ማለት ከቃሉ እንደምንረዳው አንድን ነገር swap ማድረግ ነው። ስለዚህ የእናንተ የነበረውን SIM card ወደ hacker ኡ የማዘዋወር ማለት ነው፣ የማዘዋወር ሂደት ነው። ይህንን ሂደት እንዴት ነው የምፈጽሙት? to perform SIM swap ይላል። ይህንን SIM swap ለመፈጸም hacker ኡ የእናንተ network provider ለምሳሌ የእኛ network provider ኢትዮ ቴሌኮም ነው አይደል? ኢትዮ ቴሌኮምን ቀጥታ ይገናኛል ማለት ነው። በስልክ ይደውልላቸዋል። ልክ እናንተን አስመስሎ እናንተን መስሎ ማለት ነው። ያ SIM card ኣቸው እንደጠፋና ሌላ ሰው እየተጠቀመበት እንዳለና አሁን በደወሉት ስልክ ቁጥር ላይ ያ SIM card እንድተላለፍላቸው ወይም ደግሞ ያ የድሮ ቁጥራቸው እንደሆነና አሁን ላይ ጠፍቶባቸው እንደሆነ ነገር ግን አሁን ያንን ስልክ ቁጥር መጠቀም እንደሚፈልጉ እና በአካል መቅረብ ሳይገኝባቸው ማለት ነው ይህንን ነገር ያደርጉታል። ስለዚህ በመጀመሪያ የእናንተን information steal ካደረጉ ስለእናንተ information gather ካደረጉ ይህን ነገር ፐርፎርም ወይም ደግሞ ይህን ነገር ለመፈጸም ምንም አይነት ነገር አያግዳቸውም ማለት ነው። ወደ ራሳቸው SIM card እንዲዘዋወርላቸው ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይህ ነገር በስኬታማ ከተጠናቀቀ network provider ኡ የእናንተን ስልክ ቁጥር ከእናንተ SIM card ላይ ወደዛ ወደ ሀከሩ ስም ካርድ ምሳሌ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህ ሂደት እንዴት ነው እንግዲህ የሚካሄደው? አሜሪካን ሀገር social security number የሚባል አለ። እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን social security number ይሰጠዋል ማለት ነው። እኛ ሀገር ላይ እንኳን ይህ ነገር የለም። ስለዚህ ያን social security number በተለያየ አይነት መንገድ አገኘ ማለት ለእናንተ የተለያዩ አይነት information ኖችን gather አደረገ ማለት በቀላሉ access ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ስም ስዋፕ ፐርፎርም ያደርገዋል። እንደምታዩት ነው እንግዲህ YouTube እያለኝ ያለው ሰባ percent ኡ subscribe ያላረገ ሰው ተመልካች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ባካችሁ subscribe ሳታደርጉ የምትወጡ ከሆነ በጣም በጣም ያስተዛዝበናል። ስለዚህ subscribe፣ like፣ share ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም የደወል ምልክቱ መጫን እንዳትረሱ። በቀጣይ በጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።